Mis expectativas en el laboratorio mm, sobre todo son conectar con otros artistas y, encontrar eh, puntos de conexión de lenguaje o personas que me, inspiren y, que me ayuden a, buscar en nuevos sitios. Más que igual eh, profundizar también en mí, pero quizá más desde el conectar con otras personas y ver lo que hacen. En el labo de estos días tengo ganas de conocer mis compañeros que vamos a hacer esta creación, de poder también exprimirme en mi disciplina y mis ideas y poder trabajar con estos dos super que, que conozco más o menos, pero tiene muy buena pinta. Eh, <laughs> la uh, va un poco lo mismo de conocer a la gente de, de acá, compartir, eh, saber cómo trabajan los otros colegas de, otros países. Em, ¿Vas a compartir? <laughs> La expectativa es compartir los proyectos personales que tenemos aquí, desarrollar ideas, conocer a otras personas, otros mundos y desde este punto de vista pues crecer nuestros proyectos personales. Em, bueno, aún estamos empezando y aún no, no, hemos podido ver hasta dónde podemos llegar, pero así, primeramente, em, me gustaría conocer bien al equipo, integrarme en un grupo grande y conocer tanto a los artistas como a la gente que participa de detrás y ver hasta dónde puede llegar todo esto. Em, objetivos así más precisamente me gustaría que me ayudasen a un poco dirigir mis siguientes pasos a nivel artístico y, también a, nivel no artístico, que, a nivel de poder llevar mi espectáculo a nuevos sitios y abrirme puertas con esta nueva creación que, voy a hacer. Y para el laboratorio en general también, no, tenía tan claro qué es lo que se iba a trabajar en específico, entonces vine con mi material y con las ganas de lanzarme a lo que a lo que nos propongan como actividad. Del laboratorio espero poder compartir, aprender mucho, em, crear y desarrollar ideas inesperadas que ahora mismo no pueda imaginarme, sorprenderme a mí misma y compartir vocabulario, fusionarlo y desarrollar un vocabulario nuevo, sorprenderme, sobre todo. <laughs> Mm, sobre el laboratorio, pues eh, mi expectativa está en encontrar un poquito... Ahora mismo salgo de un proyecto de un dúo con peonzas, ¿no? Eh, boldufas, decimos nosotros. Eh, pero claro, ahora me gustaría encontrar pues, un poquito ese camino en solitario. Eh, y después a la vez pues ver cómo este objeto se puede relacionar y vincular también con los otros compañeros a la hora de pasar a, ya al espectáculo, pero eso ya se va del laboratorio. Bien, y del lado bueno, conocer a Albán y a, Ana y a ver cómo ellos trabajan y, y poder seguir profundizándome en mi proyecto, que es mm, la primera vez que hago un solo. Y así que hay también tener un poco más eh, de herramientas creativas y de cómo estar en escena. Las expectativas que tengo para el laboratorio son sobre todo investigación, investigación con, eh, con mi disciplina eh, y poder tener un seguimiento de sea de Albán como de Ana y que me ayuden a, desde fuera a, saber qué es lo que estoy haciendo y a lo mejor eh, algún consejo para, tener más vías de continuación del trabajo, pero sobre todo investigación.